my dance in these thousand dollar pants. Don't disrespect me and my mans. Whole lot chops on your ass. Scram, we just putting dollars on your ass. Dun dun dun, 这 <laughs> 年轻人，哎呦我的妈！ <laughs> 哎呦我的妈！Ready. 哎呀！